Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak kelih animasi kita hot ha, serunya. Kau sini sai. Eh, ha, sedap we tocu kita. Bapa ku. Gua no kamu dia. Oh, kita dia buat tak cengkak eh. Aduh. Gapo dia? Gapo dia? kita cekak kita dia maka kita tak cekak kalau kita cekak tadi ya eh. saya tak boleh nyakit bawa dengan nama kau putih boleh eh buat apa jadi orang begitu buat apa aku kau sini saya ha mana pun aku tu Menteri Cidewi betul ke tidak mata tak nampak tak betul macam mana tuanku nak minai pun susah lah Kalau kita tak akak tak boleh lah Sangi Nak boleh nyakit semua hari ni Jadi pun aku tu Om Tri Dewi Mata tak nampak Kenapa aku Siapa dia banyaknya Uh, Tuan Petri Maya Maura Isteri tu aku mengajar selama Patik tengok benci lah kali ya Benci ke mana? Kira lah Aistin bibi dua orang Berapa dia? Aistin bibi dua orang apa lah kau bawa dua orang nak aisim bawa saing Duk dia beri orang darak tu Jadi pun nak kami tu Amtri Dewi mata tak apa Tak apa Ni calak Pada tu Amtri eh, Main murah Kamu tak rayak kau kerja Aku mengajar mereka putih. Ada menutup bela Kalau hanya yang kepada keribuan aku tu Amtri Dewi Kalau kau kelak Aku calak pun dia kata Oh ya do dia dia tak dengar Muka tak Muka tak mana Patik kata ke eh, hey, uh, Tuan Menteri Maya Mora. Kamu tak sedih jolik lah putih mata macam Tuan Menteri Cilewi ni. Apa kata? Sama ha, kata. Macam mana ni, eh, mau kata? Itu hmm, dia. Eh. Lepas tu? Uh, kalau mari tahu kan dia nama kau putih kak, mahal raja nama kau putih nak kisah kena leh. Orang kau berani. Bukan tak begitu. Oh, kita kata gitu. Dia jawab? Dia jawab. Aku tak takut-takut anu mereka putih dia kata Anak mereka putih dia kata Buat je besar dia kata Gesit ni tahu Sini tahu Di PCB nak gelik tak boleh Telah kena jepuk Jadi dia kata begitu Dia kata begitu Lepas tu Dia kata kalau lagi uh, eh, Anak mereka putih Aku nak corek putih mata juga Hei sakit hati ni aku tak Mana dia Apa dia Tuan Petri Mahimura Apa dia Asa kejek dengan dia lah Kejek dengan mana tu aku hmm, Saya dah boleh nyakit Dia rasa Mengecek selemen boleh nyakit lah Hei sana Oh dia Kamu tu apa Tunggu tu aku Mana tu aku tu Sri Sri Dewi ka ya. Mata tu <laughs> Mana pun aku Ada Piti pulau ya Ini dia pengasuh <laughs> Boleh nyakit dah wadah-wadah ya. Dah tahu pada dia ni pun minta duit Kira dengan pemak dia pun orang punah nombor yo ya, ya bono tom tri sinewi bono Pati maka jana meko putih Magi di tepak bono Benarlah juga ni maka jana me eh, ini Mujurlah juga ni magi tepak bono Bono tuan petri tilewi ni kan ni tak serupa dah tu pada dulu Saya sah sungguh nyeligi bono sore ni Aduh bono tu amtriti Dewi Tak payah lagi bono duk cerita Pati sudah tahu segala-galanya Kalau begini jadi Bono tak sungguh Bono tak sungguh Pati Pasti mari ni Nak ya ke bono pati tahu dah bono tak nampak Nina nak cerita apa ni Cito lah bangga pada bono Pono tak boleh lihat sungguh nak rupa ni Ni nak kaya gampo ni Seso lah cikgu Pono sorry eh. Begini bono. Pono tak tahu simpul dulu sungguh pak Biarlah cikgu pasang dia tahu ngoro kau kengi Patin ayam bujupo Dewa bantar guru aku Patin ambil buka ma buka pego Jalan ma jalan pego Buat apa ni Buka ma dia buka pego Jalo mana jalo juga jalo pego Bena tu bahaya ni Pati tak kira bono Bahaya tak bahaya apa Asal bono ni Seperti dahulu kala Pati kalau pergi cari Bena untuk ambil putih pantai bono Selala juga ni Pergi dengan segera Semua bono tak nampak pun Bono doa lah juga ni biar selamat Sesolah juga ni Bono sore ni enggak ya ya lah cukup dia cucu cukup makan je nama kau putih. Nenek lah orang okay, panggil satu kepada ke Dewa Bantara Guru aku Apa dengan asbak, apa dengan kanduk? Cucu datang tempat tenik Dewa Bantara Guru aku Ada kau kuringi Budak lu budak kasar Ada kau kuringi Alat tato kajo eh Aduh nenek pada Bantara Guru aku Pati mari ni nenek soge Tengah corekan ini nenek cita guna lagi pati dalam lama cita dan cita bagi Pati gusi pada pati orang menteri si Dewi Mata tanah padanya corek kepada ketua menteri mayu morak isteri Ayu nama gajah sama yang celaka Dengan sebab cucu Pati nak hari ni Nak ambil lah juga buka mah buka perok Jalan mah jalan perok Naik pergi buka ikan selagi gilin sisi tersono Begini cucuku mah gajah nama kau putih cucu Kenapa? Bukalah cukup nenek dah sibui Pukat emah dan pukat perut Jalan emah dan jalan perut Dengan sebab Nenek bimbing kalau butuh sorak Pukat emah, pukat perut Jalan emah, jalan perut Kena bunuhlah juga rakyat cucu sore Kalau butuh dua orang Kena bunuhlah juga cucu dua orang Aduh, nenek dewa bantar aku Tak payah lagi duduk aja boyo pada begini kami winga kami tahu butuh jalan mah jalan pego kami magin kami nami puka mau kau pego itu pesek kepada kiri ini nenek saja Biarlah juga ini ambil puka mau kau pego jalan mah jalan pego salamilah juga nenek dewa bantara guru aku Baiklah juga Aku sapa do di tempat Kolang kolik kula naro Disinilah sinilah tepat ikan selagi giling sisi tersono Makin buci mata aku bono tuan menteri si Dewi Hari ni sebenarnya juga aku capau pekan membuka perak Aku nak pula polisi kalau Ada yang dulu presiden kalau Pula pula habis kepada kanak kejim satu muda Jangan siapa kena korban di balas seraka Di dalam serio, di luar serio, bilik serio Geng, siapa kena korban di balas seraka Aku nak capau pekan membuka perak jalan mahan dan jalan perak sudah dapat doh. Tak silap pada kena tiga yang terakhir di sisi tersono. Rio nyata gembira oleh hati di dalam dada. Hari ini butir mata pun aku. Tentulah juga jelek serap tidak dulu kalau. Hamai, tak ada apa lah juga hari ini. Jalan mana jalan pegang sudah butuh dah sore. Terasa lah juga kena bunuh. Walau aku seribu sore. Kalau tak bunuh, λάθη κόμμα έχω πάρει πολλά τροφό. Άμα ήταν άγω λατικό αγνή, μία λάθα να κρυώ. Σπίλω λατικό, ακούγα για πρακαβώ να κοτώ να τριφλεύει. Αχνο πλώ, πλού, πλού, η κένσα αγγελίνση ζήτερα στον άκνα με υποτιματά πω να κοτώ να τριφλεύει. Thank you. mana mana tuan menteri tidak wih mana Mbak Buku Sudah kakak beda Buka mah buka bego Jalan mah jalan bego Pada tu kuat guna lah guna Kami wak guna lah juga buka ni Buka mah buka bego Jika lah putus sorak kena bunuh lah juga Sorak kayak kita Putus sorak kena bunuh lah juga dua orang Hotel lah juga kami serabut Kesina boleh kena mikir selagi lain sisi tersono jadi buka mah buka pego ni Wak guna muka ke selagi li sisi terlena Kalau putus orang kena bunuh lah seorang Kena bunuh seorang Kalau putus dua orang Kena bunuh dua orang Jadi tak putus seorang aku Kati kau tu aku wak guna Hantulah kami gusti Berata putus dua seorang Haa aku dia Putus dua seorang Haa kita dah cati eh Selana dawa kita dah kena nak bewa eh Coti mentari dua hari. Hmm, sama eh, bunyi kata kena bunuh seorang nak coti selalu. Mu takut apa agak mati mak. Uduh setara mu ni. Lawa setara aku tak takut mati. Punya lawa. Punya lawa. Kalau lawa setara mu kat oyo. Ramai ya, orang lawa lah. Tubuh tu kota baru. Punggur tu terkandung. Pergi. Pergi. Kuih lahir ke orang ni Kecek molek Main pun duduk kota baru tubuh tu Kuala tekan tak sedap dengar sangat Pengasuh saya Ku Belah mana kita nak buat Gini ku tu kita suruh berlaku lah kita kena kena pergi jumpa bono tu ikut si Dewi dah. Kita nombor satu ni nak suruh pulih dia. Kalau dia mata tak nampak tu ikut royak lah kata. Ah, buka mah, buka perok, jalan mah, jalan perok ni. Putus dah sorak, kena bunuh lah sorak. Ikut dia lah nak bunuh siapa-siapa pun. Siapa, siapa, siapa, sorak kan. Ikut dia nak bunuh siapa pun. Lagu enak. Jalan tolak sama sorak ikut nak bunuh pada dia apa. Ada sangat dia se- Jadi mu ah, Modok rizak <laughs> Rizak Tak ada rizak Anak lah Nampak jalan hari ni